Pour Indies, euh, la DreamHack Valencia représente euh, la conquête d'un premier titre. C'est euh, une entité énorme avec plein de valeurs qui, nous tiennent à cœur. Ils ont cet esprit de famille. L'ambiance d'une DreamHack, pour moi, c'est très particulier. C'est quelque chose qui est suédois à la base. Quand on va chez eux, ils savent recevoir, c'est le gros événement. Ils ont réussi à transporter ça sur un circuit l'équipe arrive sur les lieux, euh, tout prend son sens. Toute l'année, on s'entraîne, euh, on a des noms d'événements à droite, à gauche, un planning, c'est assez impersonnel. quand on arrive sur place, il y a toujours ce truc où on se regarde, euh, on arrive, on, sent cette atmosphère, on s'imprègne un peu de l'événement. Et c'est pas une adrénaline, je dirais, j'exagérerai pas avec ça, mais il y a ce petit pic assez excitant et on est pressé d'aller à l'hôtel, de prendre euh, un peu euh, possession des lieux et, vite se mettre dans le tournoi. Lorsqu'on rentre dans le bus, il faut savoir que c'est hermétique et donc euh, on sent vraiment la tension monter. Chacun a ses petites habitudes sur l'installation de son stuff. Certains sont assez précautionneux avec le tapis comme ci et le clavier comme ça, euh, d'autres non, mais peu importe, on a toujours ce moment où euh, voilà, on prend nos repères, on a un silence qui s'installe un petit peu, euh, chacun fait son petit, ses derniers réglages sur l'écran, petit death smash, un peu de botte et puis voilà, Vincent commence à lâcher quelques mots, moi aussi. en général, on fait le plus gros avant, on fait en sorte que tout le monde soit sur la même page, on parle vraiment de l'atmosphère, le mood qu'on va mettre dans la game, c'est ça qui est vraiment le plus important. Et euh, tout le reste, l'aspect euh, travail, stratégique, etc. est déjà réglé, euh, donc, voilà. Mon rôle pendant le match, c'est toujours de m'assurer qu'on ne perd pas le lien entre chacun. Euh, on a réalisé au cours de la saison que c'était vital d'avoir vraiment cette unité, que chacun euh, colle à son rôle, que l'équipe soit au-dessus de l'individuel. Euh, quand bien même on va mettre en avant une individualité dans le jeu, ça va toujours être dans un système qui a été plus ou moins travaillé. C'est une balance qui est très fragile. Et pendant les matchs, il est vital pour moi de garder cette balance. C'est avec mon équipe le plus important. Juste après une défaite, euh, il y a toujours un moment où chacun a besoin de, vivre son truc. Chacun le vit euh, différemment. Euh, moi, j'ai une vue d'ensemble qui forcément me fait vivre avec un peu plus de recul. Les joueurs ont quand même besoin d'un petit moment. Il n'y a pas trop de là-bas. Chacun débranche son truc, tout le monde est un peu dans la tête ailleurs. Et en général, le débrief se passe après. On tente de s'isoler, de se mettre dans un coin tranquille et euh, de là a lieu le premier débrief. C'est ce premier débrief un peu à chaud où chacun euh, a vécu euh, a priori pas une expérience incroyable. Donc tout le monde envoie un petit peu tout ça sur la table. et ensuite c'est à nous d'arriver à sélectionner ok qu'est-ce qui ressort, quels sont les ressentis, une fois de plus c'est beaucoup d'humains, et arriver à attraper ce qu'on peut attraper pour que dans le tournoi là tout de suite on puisse apporter quelque chose pour le prochain match que ce soit euh, sur des détails euh, sur, l'humain, la gestion du stress, que ce soit la, motivation, l'énergie qu'on nous met, ou que ce soit sur euh, un stuff, de la tactique, etc. Lorsqu'on arrive dans un événement, il y a le tournoi, d'accord Mais on a vraiment besoin, comme tout le monde, d'avoir une soupape de décompression. Et en général, on a la chance d'avoir des hôtels sympas, des destinations qu'on ne connaît pas, ou même qu'on connaît mais qui sont toujours agréables. Euh, et euh, voilà, euh, la piscine, le kart, une sortie culturelle ou peu importe, c'est toujours super bon. Et on passe de bons moments, on crée des souvenirs. Et au fur et à mesure que l'équipe avance, on a nos barrières, nos difficultés, mais on a aussi une aventure. Lorsqu'on joue un match éliminatoire, euh, on est deux au mur. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, qu'il n'y a pas besoin de faire de grands discours. on retrouve facilement la bonne énergie chez les joueurs. ce petit plus qui fait que dans le jeu, ça déroule. Ça déroule, ça joue, il y a de l'envie. On ne gagne pas forcément au bout, mais en général, c'est beaucoup mieux qu'un premier match de l'année. Donc on est à un partout et euh, on essaie vraiment de, capitaliser sur ce qu'on vient de vivre et de, direct enchaîner. Une fois de plus, et ça paraît, je répète que ça tout le long, mais c'est vraiment l'énergie, euh, la complicité que les joueurs vont avoir, aller au bout des choses, pas faire les choses à moitié. Ça paraît facile, mais seuls les meilleurs parviennent à produire ça sur tout un tournoi. match en LAN pour nous, c'est toujours euh, deux choses. C'est un reward, parce que c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'énergie euh, qu'on produit toute l'année pour euh, gagner. Donc c'est d'abord un reward de se dire on a fait le taf, et c'est tout de suite une, une, marche de passé. Il y a un grand escalier devant nous, on vient de monter une marche, on se rapproche du but et on sent cette adrénaline, cette envie qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Sur une même journée, entre euh, deux matchs, il peut y avoir énormément de temps. Euh, pour nous, n'est pas forcément évident à vivre, ça dépend après de l'organisation des tournois. Donc en général, on a un lounge dans lequel on peut s'installer, c'est pas forcément le cas non plus. Euh, on n'a pas d'horaire précis parce que ça va dépendre de la vitesse des matchs en cours. il arrive régulièrement de passer 5, 6, 7 heures sans jouer, à zoner dans le tournoi, ce qui est assez épuisant, c'est assez dur de rester focus sur l'objectif. Et euh, c'est aussi un des gros points à travailler pour une équipe pro et être capable de donner un niveau régulier. CS aujourd'hui, c'est euh, beaucoup plus que juste jouer. C'est toute cette gestion qu'il y a autour, c'est pour ça qu'il y a du staff, des coachs mentales, des coachs euh, d'équipe comme moi aujourd'hui. ça sollicite énormément d'énergie au groupe. L'esprit de revanche est quelque chose que chaque compétiteur a forcément en lui. Je l'ai beaucoup moi-même aussi. On arrive dans cet avant-match, euh, on a l'écrou, on a envie, euh, on a vraiment envie de, montrer euh, qui est au-dessus de l'autre. Et c'est ce qui nous fait aimer le jeu aussi, que ce soit pour nous et j'imagine que pour les spectateurs aussi. Non, c'est excitant. on rentre dans la game, c'est pas forcément politiquement correct. voilà, on, on se chauffe, on se chauffe bien comme il faut. Next euh, vit euh, les matchs et les compétitions depuis les gradins maintenant. Ça fait quand même euh, deux ans et demi, trois ans que c'est son bébé, Envious. Il vit ça très intensément. il est dans les gradins pendant les matchs, mais il est tout le temps avec nous derrière et apporte un énorme soutien au groupe. Et, son recul finalement nous donne vraiment un petit plus. toujours cet esprit sportif où euh, on va, qu'on gagne ou qu'on perde, on a toujours ce salut pour l'adversaire qui, est juste la base de la base en fait euh, dans, le sport et dans l'e-sport aussi. Sur, euh, chaque événement, on a l'habitude de, passer du temps avec nos fans aussi. Donc on a tout le temps une ou deux séances de signature où on se donne un rendez-vous et on va donc passer un peu de temps avec eux, signer quelques autographes, prendre quelques photos essayer de partager un peu. Et euh, on a toujours vraiment un super accueil, peu importe euh, le, lieu. No, thank you. On est toujours bien accueilli et ça fait vraiment vraiment chaud au cœur de sentir du soutien. Euh, ça donne beaucoup de force. Bah, quand on se fait éliminer d'une LAN, c'est jamais très agréable. Peu importe victoire ou défaite, ce qui est très important pour nous, c'est l'unité. On travaille énormément sur l'humain depuis que je suis là. Et euh, si on perd, voilà, on va quand même se checker, euh, se, voilà, se rendre ce, qu'on doit à nos coéquipiers. On débranche tout ça, on ne parle pas euh, de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer, et on emmène les choses pour plus tard. Il va falloir euh, recentrer les énergies, euh, récupérer tout ce qu'on peut euh, comme information, ressenti, mais surtout rester bien soudé et travailler dur, repartir, rentrer à la maison, retravailler, travailler, travailler, en nous disant que le prochain tournoi sera le nôtre.